スタンバイグラニオンシュート ーがターゲットを捕捉ようやく存在を確認できましたねデリトロスの侵略以来です博士だがマジカルソナーはまだ実験段階に過ぎもっと精度を上げなければマジカルゲートの様子をつかむことができれば子供たちを救出する方法も必ず見つかります大きな一歩ですよありがとう君たちの協力のおかげだよおじいちゃん 撃を続けてくれはいみんなを連れてきたわこんにちはマジカルゲートから戻ってきた子供たちだねよく来てくれたねそのことでおじいちゃんに何かお話があるんですって ルベリオ西暦2100年結城健人は悪のプログラムデリトロスの手からマジカルゲートを取り戻し囚われた友達を助けるためにグラディオンと共に立ち上がった激闘の末ケントとグラディオンはサファリエリアでオルトリオンを倒しただが サファリエリアは元の姿に戻らず倒したはずのオルトリオンまでもが蘇ってしまう驚愕するケントとグラディオンの前にオルトリオンの双子の兄ケルベリオンがその姿を現したグラディオンうんグラディオンが俺たちをマジカルゲートから助けてくれたんだそのグラディオンがロボットの姿をしていたというのは ほんまやで嘘ちゃうでグラディオンもグラディオンの敵もウェブナイトは皆ロボットの姿をしてるんだマジカルゲートの中でそんなことが何なのおじいちゃんグラディオンのこと知ってるの博士ターゲットが停止しました キはうまいし顔に太陽を感じる何もかも本物以上だマジカルゲートを発明したアリス川博士って本当すごいよデリトロスが現れる前はこのエリアも子供たちの笑顔であふれていたマジカルゲートの中では国も言葉も関係なく世界の友達と遊ぶことができたんだもんな 戻ろうか変だな誰もいないはずなのにウェブナイトはマジカルゲートをコンピューターウイルスなどのアクシデントから守る13の防衛プログラムのことだ現在デリトロスに対し唯一抵抗を続けている防衛プログラムがコードネームグラディオンなんだ グラディオンや他のウェブナイトたちを作ったのはアリス川博士えおじいちゃんが完全自立型プログラムといって自分で考え進化するプログラムだ今マジカルソナーでグラディオンプログラムを追跡中なのだがまさかロボットの姿に進化していたとは私も予想外だ こだよケント智之君違う智也君かケントこの前はよくも弟の智之を待てよ智也君君たちはデリトロスに操られてるんだかっこつけちゃって智也君大変だピョコデリトロスに侵された別のプログラムが接近何ケルベリオンのプログラムです デブダイヘルメリオンとクラディオン急げケント どこだケルベリオングラディオン俺は弟のオルトリオンとはわけが違うぞあれはケルベリオンのプログラムが妙な動きをしていますまるで迷路を作っているようなここは 你呢 がデータに戻したはずだ 私のデータにもないグラディオンはケルベリオンの作った迷路に閉じ込められたようですプログラムの基本コードが欠損を起こし始めているいかんこのままでは唯一残ったグラディオンまでも破壊されてしまうぞ ケントが何だってうきく君ケルベリオンの迷路プログラムにアクセスして強制的にバイパスを作りグラディオンプログラムを誘導することは可能です迷路に抜け穴を掘るわけですねそうだ我々の手でグラディオンを助けるのだこれはアクセス完了うん バイパスをつなぐぞ俺の邪魔をするなともうっくり過ぎてるのにケントもグラディオンも回収できないピョコ ブレイクザールトリオンの敵地獄のせめくを味わえラディオン

バイパスを補助動力は急激な温度変化と凍結でバックアップシステムが作動しません発電所へ行って手動でシステムを起動させるしか方法は開かないよりついてドアが開けへん外部との連絡はダメです私たち 閉じ込められちゃったの 換気ダクトを通って発電所へ行くしかない無理よおじさんには狭すぎるわ何やってみなきゃわからんさよっ <coughs> ダメか俺が行くよ俺ならその穴を通れるよほんなら僕も行く今日一はどうするやだね服が汚れちゃうじゃないかって言いたいところだけど行くよ 君たち二人じゃ心配だもんねありがとうみんなで発電室はどこなの ?500m 下の地下室だ 500m! くそ目がまずいピョコウェブダイブは一心同体ピョコケントの消耗がグラディオンにも影響してるピョコ メートルだよ5 0だから嫌だって言ったんだよ僕はグズグズ言うなら戻れよ何をあかんって二人とも今は喧嘩をしてる場合とちゃうでおじいちゃん の作った迷路の中で永遠に戦い続けるのだ 力になりたいって勇気を出せ俺たちは今ケントと一緒に戦ってるんだゆっくり降りるんだ起きてケント管理局では君を助けるために 浩二守る今日一も頑張ってるピョコ目を覚ましてケント頼むぞみんな。 くやったぞみんなグラディオンプログラムの活動が弱まっていますあとは私に任せて葵ちゃんがコンピューターの操作はおじいちゃんより上よバイパス作業は私がやる 君大地は砂漠に埋もれこの乾き消いた想いもすごい葵ちゃん 選択グランプレー 逃さんぞグラディオンどけ 信するのは早いぞグラディオン俺たち双子にはまだ最後の切り札がある次こそ貴様を地獄の底に叩き落とし必ず復讐してやる覚悟しろグラディオン 夫ああ大丈夫さケント聞いてくれよ今日一がビビっちゃってなんだよ赤ち二人ともみんな無事でよかったぴょこそうだなさあみんな走って家へ帰ろうぜ ランドを包むそして霧の中に現れる怪しい人影え俺がみんなを危ない目に遭わせたってそんな何かの間違いだよみんなの疑いを晴らすために出撃する俺たちを待ち構えていたのは見たこともないウェブナイトだった次回「電脳冒険記ウェブダイバー幻惑の霧ゴレムオン」にプラス 1!